Итак, привет, друзья! Вы на канале Winterfell. Сегодня я вышел прогуляться по своей деревне, потому что ко мне приехал мой друг, который идет там. Кстати, он приехал прямо из Брянска на пару часов ради того, чтобы просто прогуляться со мной. Кстати, друзья, тот самый мой друг, вы, наверное, наверняка его уже все знаете. Кстати, где ты лобик расшиб такая? О, это долгая история. Ну, Ой, посмотрите, ребята, лобик расшиб. Мы сигнальную ракету, короче, запускали не в воздух, а в землю. Ну, блядь, ладно смысле в землю? По-любому она просто упала и взорвалась. У нее еще вот тут ракета какая-то. Покажи. Такая по всему телу еще. Ужас. Кстати, ребята, как вам его татуировочка? И по ногам. Да? Просто вот сегодня она прям взорвалась и Степа выбила. А классно было? Не так, такое себе. Даня вот так вот сел. Оглушилась. Клетни запускали? Да. Кстати, ребята, еще сниму заодно небольшой такой мини-влог. Покажу деревню, в которой я живу. Я уже много раз показывал, но этот видос будет для моего подписчика из Азова, который живет в Азове. Он меня много раз просил, чтобы я ему показал. Ну вот, в общем, смотри. Живу я в той стороне, там, короче, церковь со святым источником. Там ключ бьет, который без остановки. Так, ну дует ветер, я думаю, меня слышно. Мы сейчас идем по нашим деревенским улицам. Там находятся два красивых дуба. У нас погода вроде более-менее нормальная, как видите. Небо синее с тучками. Сейчас зайдем на дорогу и потом пойдем в сторону центра города и покажу, что у нас находится на центре. Есть, конечно, много плюсов жизни э, в деревне, тем, что ты идешь по улицам спокойно, никто тебя не трогает. Впереди тебя идут коровы, их, наверное, не видно. Здесь стоят качели, на которых можно, если что, беспалевно покачаться. Вот. И тебе никто... Покататься. Вот. Как раз идешь, качельки, особенно вечером идешь, покачался и пошел дальше. Покатался, все, ладно. Вот он качок просто. приезжает, вот эти вот городские в деревню, и начинает здесь... Вот, видите, ребята, коровки идут. Смотрите, какие красивые теленочки. Вот это вообще маленький такой, прикольный Теле, такой. Телята, теленочки, какая разница. Вот они нам дают молочко, чтобы мы росли красивыми и здоровыми. Так, друзья, зашли в магазин, взяли себе лимонадика и этих самых э, орешков. орешков с васаби. Сейчас проходим мимо Лимонация. парка, который находится у нас здесь. Прекрасное место. Тут еще повесили вот такие прекрасные ленточки. Можно посидеть, отдохнуть на лавочках, полюбоваться львами. Также здесь стоят вот такие вот прекрасные детские площадки, на которых поиграть или же покачаться на качелях, посидеть в прекрасной беседке, сокрытой от дождя, или собраться с друзьями и поиграть э, в баскетбол на баскетбольной площадке. Ну или посидеть на вот этих вот лавочках и посмотреть выступление с той сцены. Ну или же забраться на саму сцену и порепетировать свои будущие выступления, если вы занимаетесь музыкой или чем-нибудь еще. Ну а как говорится, самое лучшее время проведения в парке – это беседки с друзьями. Посидеть, отдохнуть и поговорить о насущих проблемах, которые люди, насыпавшие здесь семечек. Это нехорошо, ребята. Так как у нас поселок партизанской славы, то у нас есть много памятников, посвященных Великой Отечественной войне. А сейчас мы идем туда, в сторону центра, чтобы прогуляться уже там. В парке мы посидели, отдохнули в тенечке, и теперь пойдем вон туда. По вот этой вот э, дорожке. Так, ребята, сейчас шли в магазин, у нас возникла проблема, там полиция пошла, и мы сейчас экипируемся в маске, потому что нам нужно положить денег на счет и сходить вон туда и вон на вокзал и купить билеты вот этому красивому мальчику, чтобы он вечером уехал в свой Брянск. В общем, ребята, приняли решение. Он один зайдет в магазин, а я остаюсь здесь и подожду его. Так, ребят, напротив а, того магазина, где мы покупали билет, ой, где мы снимали деньги, находится вот такая вот площадь. Здесь на, поставили надпись 9 мая, Победа, плюс. У нас здесь находится Вечный огонь. Также здесь находится вот такая вот надпись новая, сделанная это, с датами начала и конца войны. Также сюда установили непонятный большой булыжник. Такой огромный камень, видите мой рост, и этот камень, он правда большой. И у нас также находится памятник танка, вот такой большой, прекрасный, настоящий танк, который часто перекрашивают, чтобы он был красивым и радовал глаз. А там находится вокзал сразу же, в который мы пойдем. Вот такой большой танк. Так, ребята, сейчас мы уже на улице, где почти одни магазины. Направляемся туда, в сторону центра. Здесь еще у нас есть, находится мини-рынок, на котором люди продают всякую такую, бабушки сидят, продают. Еще у нас есть большой рынок, но туда мы не дойдем. Пока что идем в сторону центра и парка 40-летия. Так что ж, ребят, мы уже подходим к самому центру. Здесь уже дофигища машин, как обычно, стоит. А... Здесь находится администрация, там площадь, и там уже впереди ну, парк 40-летия. Ну, Плюс по левой стороне находится спортивная школа Дюшс. Вот, смотрите, здесь такая площадь с памятниками а, вот эта фигня. И я люблю Клетня, в любом городе должно висеть, что мы любим этот город. Также здесь находится у нас вот такой вот прекрасный монумент. Никто не забыт, ничто не забыто, понимаете, ребята? И здесь такие прекрасные клумбы. Чтоб не заезжали машины, они останавливаются там. Плюс у нас есть здесь библиотека, а, суши, аптеки, э, там футбольное поле находится. Так, ребята, вот э, приблизился немножко к э, футбольному полю. Здесь такой газончик. Все прекрасно, красиво. Мы на нем тоже часто собираемся, играем. Вот, мы уже скоротили путь через тот заборчик и идем в парк 40-летия. Ну как идем, мы уже почти в нем. В этом парке также установлены детские площадки чтобы они могли покачаться. Все прекрасно. Здесь тоже лавочки. Там игровая вот эта вот стенка. Также вот у нас здесь все культурно, красиво. Здесь хоккейный корт у нас еще присутствует, где зимой заливает его. Заливаем мы сами, грубо говоря, своими силами. Ну, не я именно, а люди. Здесь раньше был... А, кафешка фасоль, но сейчас ее никто не покупает, а, и у нас да. фасоль. Фасоль, а не асоль. Асо, асоль, да, все правильно, простите, ошибся. Ну, а пойдем, сейчас мы находим... В первый раз в жизни не зайду. У нас построили здесь прекрасный пирс. Вот такой новый установили. Там лавочки как раз, чтобы можно было сидеть и смотреть на озеро. К сожалению, здесь уже тина, но... Тина есть у а всех. Здесь ступенька. Вот такой вот прекрасный, красивый пирс. Можно приходить, делать красивые фотографии. Да, глубина здесь небольшая. Красиво, да? Но, ну, к сожалению, не так уж сильно красиво из-за тины, но сами понимаете, лето, а так смотрите, как красиво. Смотришь такой, созерцаешь, волны прекрасные. Здесь бы еще установить лодки, на которых можно поплавать, но, к сожалению... Ну, к сожалению, если нас их установят, у нас их сразу же украдут. Да, или разобьют прекрасно стоишь такой, и, а, наслаждаешься. Ну вот, ребята, пора очень классно выйти, днем так прогуляться под по этому прекрасному, к сожалению, траву косили, немножко не убрали. Но гуляешь, наслаждаешься прекрасными видами, отдыхаешь. К сожалению, здесь не так уж много развлечений, но здесь тоже классно. А если так сказать, то самое кошерное место, я думаю, это вот здесь вот на лавочку сел, и смотришь на озеро в тенечке, да? <laughs> Нет, мы пойдем дальше, чтобы показать вам еще кое-что. Также у нас в парке установили недавно туалет, что очень хорошо. И у нас находится еще в Клетне Дом культуры. Вот это вот огромное здание красное. А, подходить не буду, я думаю, отсюда вы уже можете рассмотреть его как раз с видом на озеро. Оттуда забираешься, классные фотки еще тоже получаются. Также здесь установлены вот такие вот э, небольшие, не знаю, как их назвать. С другой стороны написано... С другой стороны написано, что, где, когда происходило. Вот. Так как у нас поселок партизанской славы, поэтому у нас здесь все установлено насчет войны. Кстати, ребята, еще самое интересное, здесь частенько проходит... Э, развлекательные программы по скалолазанию. Приезжают люди, натягивают здесь веревки, и в этом парке они занимаются э, скалолазанием. Вот как-то так. Еще у нас там установлен памятник. Сейчас пойдем и посмотрим. Вот такой здесь установлен памятник. Здесь также установлены вот такие вот э, светильники, которые ночью очень ярко светят. Прям очень-очень ярко. Плюс памятник подсвечивается вот этим вот фонарями. И вот такой вот памятник. памятник рабочих и служащих Брянской, ой, Купнянской мебельной фабрики. Вот понимаете, да? Плюс здесь тоже установлены такие вот с флагами. Плюс еще что самое хорошее, что здесь установлено э, очень много лавочек через каждые несколько метров, и ты можешь посидеть и отдохнуть на них. То бишь здесь вот лавочка установлена, через э, несколько метров там лавочка установлена. И здесь много деревьев, и ты можешь в тени на свежем воздухе посидеть и отдохнуть. Плюс еще там находится памятник. Вот такой вот с а, высокой стелой, где также написаны даты. Вот 9 мая. И звезда. Плюс вот такой вот памятник. И вот сам Дом культуры. Такой благоуро... ухоженная территория. Все красиво. За мной, вон там вдали, находится также еще и музей. А вон там столовая. Я когда-то про нее вроде снимал уже. В сам Дом культуры я сейчас заходить не буду, потому что именно сейчас там делать в основном нечего. И вот такой вот вид открывается. Это, так сказать, небольшая смотровая площадочка. Вот такой прекрасный вид на озеро. Зимой здесь на, с этой горы катаются на пакетах и на разных лодочках. Сейчас вот так вот спустимся. И вот мы уже сократили путь и идем к другу моему. Что ж, в принципе, в Клетню приезжайте, здесь красиво. Я снял очень мало мест, но на самом деле есть множество мест разных, которые можно посетить, пофоткаться. И здесь красиво, зелень кругом, все ухожено и хорошие люди. Так, ребят, сейчас идем на встречу с подругой, и смотрите, как здесь красиво смотрится. такой прям океанище. И сейчас мы собираемся залезть вон туда вон, где стекает вода. Вот, смотрите, здесь трубы, там типа водичка, и такое классное место. Собираемся туда слазить, чтобы там пофоткаться и немножко поснимать. Так, ребята, вот так вот, опа, перелазиваем здесь веточки такие. Опа. Опа, опа, опа, опа, опа, опа. Смотрим, смотрим. Класс. Ой, прекрасное место с тенечком. Сейчас посмотрим, как здесь... Ну, классно, классно. Небольшая такая запруда. Грязно, конечно, здесь еще дерево такое. Нырять туда не стоит. Да, нырять туда точно не стоит. Только что у нас здесь? Не сказал бы, что это очень круто. Ой, блин, споткнулся. Ну вот как-то так. Тенечки сейчас постоим. Ножки помочим здесь. И пойдем дальше. Так, смотрите, мы уже как далеко зашли. Смотрите, здесь такой прикольный... А, машина прикольная. И сейчас мы идем по вот этой длиннющие улицы вон туда, в самый конец, чтобы дойти до больницы. Вот мой друг шурует по дороге, машины объезжают. Ух, я сегодня прошел больше, чем за целый месяц. <laughs> Вот это я понимаю, когда друг приехал. Просто то самое чувство, когда я не шарю, а мой друг шарит, и вместо того, чтобы пойти туда прямо, мы нашли здесь проход. И сейчас идем по вот этому закоулочку в тенечке, чисто по тропиночке. Вот здесь заборчик. И просто по тропиночке скоротаем себе путь. Так, ребята, вышли на улицу. Тут уже все еще обычные деревенские дома. И сейчас пройдем буквально вон туда пару метров, и там появится. И вот мы уже завернули за поворот, и мы в городе, где многоэтажки и э, микрон, короче. В общем, как-то так. Гаражи всякие. Как же мне жарко. Да, кстати, ребята, пишите комментарии, у кого какая погода, у нас жарко. Были дожди, но сейчас жарко ужасно. Вот смотрите, там еще садик находится, и здесь вот такой вот микрончик небольшой. Также там еще впереди находится больница и мы пришли на встречу к человеку, который не пришел на встречу к нам, но он сказал, что он уже здесь. Вот так, ребята, вот как-то так, как-то так. Что ж, ладно, раз мы не нашли этого человека, ой, смотрите, там такие прикольные постройки. Вот, раз мы не нашли человека, который должен был здесь уже находиться, мы идем э, вон туда, вон, чтобы прогуляться на больнице или еще где-нибудь. Ребят, короче, там открыто дверь в подвал. И я хочу Ты сейчас... не туда, потому что я тебя Смотрите. Там, короче, темно, ничего не видно. Ну же ты пока что прекратишь. Плюс там еще что-то строится вот здесь вот. Я думаю, это новый дом какой-то. А там, короче, магазин Дикси, и впереди уже больница наша. Вот. Такую я дорогу проделал. да, кстати, первая школа. Вторая школа находилась там, где я живу. И еще у нас есть еще одна школа, но она для спец такая школа, для особо индивидуумов. Так что ж, мы уже находимся на территории больницы, там уже Э, корпус больницы, здесь детская, э, как она называется, когда побежал. Здесь так прикольно выложено камушки. Непонятно зачем. Да. Там еще Сбербанк есть, можно... Это Сбербанк? А кто-то сидит, понимаешь, я даже не знаю, кто это. Ну, там еще люди сидят. Как раз вот корпус больницы, а напротив находится яблоневый сад. Вот там яблоки растут, яблони. И вот такая вот а мы сейчас идем за больницу, вон туда, вон, чтобы еще раз написать человеку, с которым мы хотели встретиться, чтобы он все-таки вышел, потому что он не хочет выходить. Вот, кстати, вот такой у нас за больницей. Да, вот это морг. А вот это подъезд, такие красивые. Это морг, это подъезд, это подъезд на два это подъезд номер 3, это подъезд. Вот так, вот так, вот так и живем. Синие гаражи, синие мотоциклы, синее небо. <laughs> Все синее. <laughs> Ай-яй-яй, а нельзя, нельзя, нельзя так. О, здесь тоже гаражи. И мы собираемся найти тенечек. Там, помню, мы на крыше сидели недавно, прошлым летом, <laughs> хм, совсем недавно, и пели песенки. А тут находится вот такой вот небольшой заброшенный участочек. Сейчас вам покажу. Смотрите, вот он. Опа, здесь такое вот. Ужас. Тут что-то... А, говно. Как-то так. Ребят, вы просто посмотрите, какие у нас тучи находят. В общем, мы сейчас идем... Вон, ну, мой друг уже пошел, вот он, он идет на вокзал. Сейчас он скоро выезжает, но тучи эти просто меня напрягают. На камере не видно, но на самом деле они очень черные. Прям реально черные. Я не знаю, видно на камере или нет. Я сейчас а, яркость, яркость уберу. Вот, да. Где-то не сильно буду убирать, чтобы выпендриваться, но где-то примерно так они видны. Прям такие синие и темные тучи. Вот. Я надеюсь, что э, дождик пойдет э, а, позже, чем уедет мой друг, потому что он уедет а идти домой потом мне. В общем, ребята пришли на вокзал провожать моего друга. Я сломал его маску, он ее сломал, делает. блядь. <laughs> И он ее делает, ремонтирует ремонт маски просто. Проделал дырку в маске, завязал узел. И маска вновь работает. А там стоит маршрутка, которая вот эта маршрутка, которую мы сейчас ждем, чтобы уехать. Осталось, осталось минуток 20, а там куча. Все, ребята, я прощаюсь с вами. Другую руку возьми. Ой, все. Другую. Все, ребят, прощаемся. Давай, удачи, счастливо есть. Ну все, ребята, мой друг уже уезжает, а я остаюсь здесь, как всегда, один. И сейчас домой. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться, ставить лайки, писать комментарии. Всем спасибо. Всем до скорого.